Afisa elimu taaluma elimu ya awali na msingi katika halmashauri ya wilaya ya Geita Stephen Mase amesema walimu wanafundishwa hatua nane za msingi za kumsaidia mwanafunzi kujua stadi za KKK na endapo atazifuata, tatizo la wanafunzi kutomudu stadi hizo zitakwisha. Wanafunzi wanafika mwisho wa mwaka, anamaliza darasa la kwanza, mwisho wa mwaka umefika, nusu au zaidi ya hao wanakuwa hawawezi stadi ya kusoma, kuhesabu na kwa Uh, leo tumefikia walimu mia moja thelathini ambao tumesema hawa ni asilimia thelathini tu ya, ya wilaya nzima. Kwa hiyo unaweza ukagundua kwamba tunafikia walimu zaidi ya mia sita ambao tutawapitisha kwenye mwongozo huu ambao tunadhani wakishaupata vizuri na wakaufuata kwa usahihi, walimu mia sita hawa wataleta mabadiliko makubwa na chanya katika kuhakikisha kwamba tatizo la KKK linaisha katika halmashauri ya wilaya Geita. Baadhi ya walimu wamesema kuna changamoto zikitatuliwa huenda wakafanya vizuri zaidi. Ni wingi wa wanafunzi darasani, nundikana wa wanafunzi darasani, lakini upungufu wa madawati, lakini mbali na hapo pia utoro kwa wanafunzi kwa baadhi ya vijiji mbalimbali hapa Geita, wanafunzi wengi sana ni watoro. Unaweza kuja leo kesho wasije. Moto za utoro, wazazi wanawapa watoto kazi, watoto wanakuwa watoro, wanakuja mara moja moja shuleni, wanakuta walimu wameenda mbele, hivyo kushindwa kuendana na wenzao. Mkufunzi wa mafunzo ya stadi za KKK Alex Wabigere amesema endapo walimu watatumia hatua nane za kufundisha KKK zitasaidia, na pia ni lazima walimu waamini zana ni nyenzo muhimu ya kumfanya mtoto aelewe, na kuishauri serikali kuona namna gani ya zana za kufundisha zinapatikana shuleni na mkazo wa kuzitumia uwepo. Mwalimu aamini kwamba kuwepo kwa zana kunaweza kumfanya mtoto ajue kusoma. Sasa akiamini hivyo, kutakuwepo na juhudi ya kuzipata na mara nyingi kuna msemo wanaosema kwa English wanasema ni management by crisis. Lazima kuwepo namna ya, ku, ya kukop ile wanaita coping strategy. Lazima kuwepo mbinu za kuhakikisha kwamba kuna kitu cha kufanya cha kufanya watu wa, waweze ili kuanzia pale wajipange. Kwa mfano awepo, wawepo watu wa kusambaza zana na hivi vitu vya zana ni muhimu sana. Lazima mtu mmoja atokee atengeneze katika kikao cha tathmini ya elimu mkoa wa Geita kilichofanyika hivi karibuni, kilieleza kuwa asilimia nane nukta tisa tatu ya wanafunzi wote walioandikishwa shuleni na kuhudhuria masomo kwa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili katika shule za msingi kuanzia darasa la kwanza hadi la saba walikuwa hawawezi kumudu KKK. Salma Mrisho, Star TV, Geita.